2008an, eh, Gipuzkoan azaldu zen lehenengo aliz edo behintzat eh, jakin izan du gendun listor beltza haiatu zala Gipuzkoara. aziera hasieratikan eh, aldundia hasi lanian udalekin ba kabiak eta listorra kontrolatzeko. 2011an protokolo bat fikatu genuen elkarlan hori egiteko eta jakiteko eragile guztiak nola jokatu behar genuen. Hasi ginen baita ere ikasten kabiak nola kendu behartzean, ze sistemak eh, erabile behar genituen. Hori dana e, urte hauetan ikasi, jorratu eta aurrera eraman dugu, eta orain erabaki dugu hor ikasi deguna bideo batean sartzea. Ba, ba, batetik denontzako eh, denontzako baliogarri izango dalako ondo finkatzeko hain arte egin deguna aurrera behi da, baina baita ere jende berria etortzen danean edo sartzen danean lan, lanketa honetan, babaitare ukitzeko tresna bat ikasteko. Hori da azken batian, eh, bideo honen eh, helburu nagusia. Espero dugu oso produkto egokia izatea, helburu horietarako, erakusteko, eta jendia ikasi alizateko eh, urte guzti hauetan zer egin degun eta aurrera behi da zer egin nahi degun. Listor Asiarra Bespa Belutina Nigritorax da intsektuaren izena. Euskeraz, asiako listorra edo listor beltza bezala ezaguna. Hamazazpi eta hogeita mabi milimetro arteko luzeera izan dezake. Burua beltza du eta aurpegia laranja kolorekoa. Toraxa eta saberaldearen zati handiena ere, beltz kolorekoa du. Ipurdialdea aldea izan ezik, laranja hori Anken puntak hori kolorekoak, eta iluntzen doaz gorputzera hurbildua ala. 2004an txinaren ekialdean ureratu zen itsasontzi batean sartu eta norabide zuzenik gabe eman zion hasiera espezie inbaditzaile honek bere edapenari. Adituek diotenez, listora erregina bakar bat izan zen Europara iritsi zena. Mundu erdiko itxasoak zeharkatuz, bordeleko itxasportura heldu arte. Bertatik, Kontinenteko amaika herrialde ezberdinetara zabaldu zen urte gutxiren buruan, 2008an lapurdiko lurraldeetara iritsi zen arte. Listor asiarra, espezie inbaditzaile izendatua dago, sortzen dituen kalteengatik. arrezko sarraskiak eragiten ditu bertako erlezaintzaren sektorean. Zenbait kasuetan, errauntzak ustutzeraino. Bertako erleak baitira, listorbeltzak konsumitzen dituen intsektuen euneko irurogeita bosta ingurumenean ere badu eraginik. Beste hainbat intsekturen harraparia izateaz gain, bertako fruitu mota asko ondatzen baititu nekazaritzan ondorio kaltegarriak sortuz. Azkenik, gizakiek ere jasaten dituzte intsektu hauen erasoak, ziztada arriskutsuak direla eta. Otsaila martxo aldera, temperaturak epeltzen hasten direnean, negua gordeta pasaduten listor erreginak lozorrotik esnatzen hasten dira. Gordelegutatik ateratzen dira eta lanean hasten dira. Horretarako energia behar dute, hau bezalako jallekuak baliatzen dituzte energia lortzeko. Zuaitzen itzerdia esurgatuz, janaria zukretuak hartzen dituzte. Eta horrek albidetzen die, egan egitea eta lehen abia egiten astea. Esan bezala, liztora erreginak bakarrik daude lehen abia hori egiten, beraiek hasten dira papera bildu eta abia sortzen, eta oso garrantzitsua da garai honetan trampak hartzea eta trampetan harrapatzea. Hori nola egin erakutsiko digu jarraian marihok. Galarreta auzoan gaude. Otsaila bukaera da eta gaur trampa testigo bat jarriko dugu jakiteko ea listorbeltzaren erregin berriak hasi dira ateratzen. ba bajartzea. Bueno, baia trampa jarriko dugu trampa testigo jartzeko leku hau aukeratu dugu, batetik eh, kasko batean gehatzen denez, pentsatzen dugu pasoko lekua dela. Eta urtero oso maitza honak ematen ditu. Orduan, jarriko dugu hemen, guain prestatu ingo dugu, lehenengo gauza, agarrontan jarriko dugu, oso altura politian gehatzen da, ez oso baju, baino ni iristen naiz trampa zintzilikatzeko, eta hola ez dut eskaileraren beharrik. Prestauko dugu trampa, Trampa mota desberdin asko daude, guk hau erabiltzen dugu. Beti jartzen diogu, udaleko ikurra norbaitek ikusten badu jakin dezala zeinek jarri duen eta ezin dala kendu, noski. Orduan, irekitzen dugu, erakargarri hau erabiltzen dugu, emaitza honak ematen ditu, eh, urte batzuk dara makizkigu erabiltzen, orduan, bota behar zaio, Hemen jartzen du zemaitekoa dosia dan. Dun, oi botatzen diogu. Eta gero, urarekin osatzen dugu. E, ura, hau ura bakarrik da. Iru laurdenak, urarenak, trampa tapatu, hau ondo ondo behar da, bestela askatzen bazaigu trampari gabe gehauko gea. Zintzilikatzekoa jartzen diogu. Eta ja agarretik zintzilikatu. Komeni da eguzkia emango dion leku batean jartzea. Zen likidoa berotzen danean usai gehiago botatzen du eta horrela gehiago erakartzen die listorrei horrela pres gehatzen da, hola utziko dugu, eta hemen dikaste batea etorriko geha aztertzea ikusteko ia asidien ateratzen edo ez erreginak. Larregain sagardotegiaren onduan gaude. Duela lau aste galarretan jarri genuen trampa testigo bat eta ikusi genuen erortzen hasia zeudela. Orduan trampeatze garaia hasi da eta gaur hemen jarrita dugun trampa berrituko dugu. orain hemen degun trampa hau berrituko dugu. Orduan, hortako, bueno, hemen degun material guztia, ura, zerren da, zer hartu degun apuntatzeko. Eta egiten degun lehenengo gauza, da, trampa jetxi. Hortako hemendik askatzen dugu, eta begiratu behar dugu, Ia badagon listorren bat biziri dagona eta hor ega egiten. Kasuntan gaur ez da hori gertatzen, hotza handiak egin du, ordun listor gutxigo erortzen die ere, eta ordun ikusten badegu ega dijola baten bat, iten dugu buelta batzuk eman, pixka bat zore behatzeko eta bustitzeko, eta behin hori indegula, azkar-azkar irikita buelta emango digu trampari. Horrela, egatzegon hori azpian gehatuko da bustita. Trampak kontu haundiz altxau, eta baten bat ega, eh, ba, dio mogitzen ari bada, zapaldu ingo dugu. Hontan ez dugu olakoik, baino, da, hemen dazkagu erori dienak. Orrun, guain, inber dugu, zenbatu. Zemai listor beltza, zemai krabro eta zemai bestelako listorrak. Gaur hemen ditugu, bat, bi, bi bertan utziko ditugu, bere usainak ere erakartzen dielako bestei, iru, lau, bost eta sei. Eta guain, erakartzailea bota behar diogu. Guk ja prestauta ekartzen dugu, bota diogu, honeaino, likidori eta gainontzekoa ura. Hola, prestauta ekartzen dugu, azkarrago egiten degulako. Botako diogu, aztu aurretik apuntatuko dugu, erori dana, kasu hontan izan die, sei listor beltza, krabrorik ez, bestelakorik ez. Krabroak eta bestelakoak berandugu hasten dia. Eta guain, itxiko dugu trampa, eta bere lekun zintzilikatuko dugu berriroa. E, hemen eguzkia ematen dion leku batean, beruarekin usain gehiago botatzen dio eta gehiago erakartzen dio. Eta honekin, datorren aste arte ez dugu besterik egin behar. Ikusi dugun bezala, garrantzitsua da trampatzeak ongi egitea, izan ere, Asiako listorra espezie inbaditzailea dugu. Honela, kalte handiak sortzen ditu gure inguruan. Hoien artean, erle zentzan sortzen duena dago, erleen harrapari handia da, eta hauek jatetik bizi da. Sarraske handiak egiten ditu udaran eta udazkenean, batzutan koloniak akabatzeraino biodibertsitatearen ere kaltegarria da, somorro lagungarrien harraparia baita. Fruituak eta frutak ere ondatzen ditu, kalteak sortu sagarrondotan eta udare ondotan eta bar, biodibertsitatearen ere kaltegarria da, intsektu onuradunen harraparia delako, eta gizakien ere kaltegarria izan daiteke egiten dituen ziztadeen gatik eta. Horregatik, aurkitzen ditugun abi primarioak kentzea garrantzitsua da. Orain ikusiko dugu hori nola egin daiteken Ramonen eskutik. errenteria horeretan gaude, honei fanderia deitzen zaio hau honei, irigune bada, hemen eh, biztanle asko bizi dira, baina natura ere handia da. Zuaitz asko, erreka, listorrak, maite duen eh, eremu bada hau. Lehen gurtean, abi asko gelditu ziren kendu gabe hemen ikusi ez genitulako eta errezeloa bagenun aurten ere azalduko zirela eta horrela gertatu da. Ja lehen abi primarioa azaldu omen da, deitu digute gaur bertan eta futbol zelaian daukagu. Bagoaz gure lanabizan bila, instrumentala hartu eta kentzera guaz. iritsi gea, hemen dakago gure instrumentala, hau da salabardoa, insektizidare ekarri dugu, Insektizidantzako, ze fuerte xamarra da, ekarri dugu baita ere maskara bat eta bere filtroekin, segurtasun neurriak oso importanteak dira, eta honekin batera ere erabiltzen ditugu eskularruak. Eh? Esaten nuen bezala, oso importantea da guretzako erregina harrapatzea. Eh? Badakigu jakin hor dagoela, bino ezin duguna da utzi erregina kanpoan. Eh? Ziurtatu bergea, erregina kabi barruan dagoela kentzeko orduan. Hau beste metodo bat entzako ere balio du, eta orain ingo duguna da ikuskatu. Eh? Abia ikusiko dugu eta ea zenekin aldugun kendu. Konturatu gea, hemen dagoela abia, eta ikuskatu ondoren, Oartu gara, abia txikia izanik, bost, sortzi zentimetro, jada umeak dituela. Orduan ez dago erregina bakarrik. Oartu gara ere, hainbat metodokin kentzeko zaila daukagula. Adibidez, pote honekin kentzerik badago, baina zapaila kroska asko ditu eta neke zarrapatuko genuke ondo. Beraz, salabardoa erabiliko dugu. Hoi da guretzako metodo seguronetako bat. Salabardoa eta kaso honetan gauez egingo dugu. Leno esan dudan bezala, ez dago erregina bakarrik eta denak garrapatu nahi ditugu. Beraz, itxoin beharko dugu, laizte erri dueta. Gau iritsi da, kentzeko ordua daukagu, hemen argia argigitsu dago, izan ere kabia ondoan daukagu, ez dugu nahi argia kabira joateko, gertalitekelako akaso erreginak eh, eskapo egitea. Orduan hemen daukagu pozoina, esektizi dau, hau botako diogu xulotik, lehen abia xulua bian dauka, orduan hortikan botako diogu, eta gero salabardoarekin tapatuko diogu, eh, zulori etorri ez dadin bueltan eta hor gelditzeko. Segurtasun neurri bezala, hemen dakagu kareta edo maskara bere filtroekin, jarriko duguna, noski, eskularruak ere, beti eskura, eh? produktu hauekin ez dakiguta zer dakaten eta oso importantea da segurtasun neurriak zorrotzak eramatea. Ben eskularrua jarrita, pozoina, ze gelditza zaigu, argia, bazpare eramango dugu argi txiki bat, eta poltsa bat gero lehen kabia bertan sartzeko. Beraz, pres gaude, lehen abia hau kentzeko. Bagoaz! Bagoaz aurrera, ja azkeneko pausa daukagu, argitu, dugu abia eta lehenbailen kentzea komeni da. Hortaz, lebizikoa da jarri, ez utzi ateratzen, eta gero, gozoi pixka bota. Erregina hor dago, ikusten dezute, eta hil dugu. Erregina bertan dago, harrapatu dugu. Hori da importantea, erregina harrapatzea. Ikusi dezue, zunua, bi handakala, eta bat bino gehiago daudela. Esaten genuen, umeak, badaudela jada. da. Hemen kaulen lehen kabia. Eza komuni pozoi gehiagi botzea, nahiko bota diogu, eta gero ikusiko dugu, haber, arrautzak egina dituen, zema dauden, zema tume, dakagu lehen abi hau, zatitu egin dugu, hautsi, hau zelulosa edo papera modukoa da, kolore diferenteak eukitzen dituzte, segun ze arboletan ta hartzen dituzten euren sustantziak hau egiteko. Hemen ditugu larbak, bizi-bizirik, hemen metamorfosia ematen da, eta erlekumeak edo listorkumeak, kaso honetan, sortzen dira. Hemen ditugu bost, azkenean, bost listorkume, eta hemen erregina daukagu, erregina hundiena, beraz, ba, ondo atera zaigu, erregina hartu dugu, famili guztia, eta garantia guztiakin ba, gau ez egin dugulako. Beraz, ba, hemen amaitzen da gaurko lana. Rabonek endu duen lehen abi hori, gizakearen inguruan agertzen da oso sarri. Maite dituzte eraikinak, etxe bizitzak eta horrelako leku babestuak artean ere maiz egiten dituzte lehen gabi hauek. Hor, babesa aurkitzen dute eta kabia handitzen jarraitzeko aukera izaten dute. Baina iristen da momentu bat, kabi horrek asko handitu behar duena, bigarren kabia edo behin betiko kabia egin beharko dutena, eta orduan erabaki beharko dute edo lekuz mugitzea bigarren kabi hori egiteko, edo bertan geratzea eta bertan handitzen joatea leku etxian baldin badago lehen gabi hori, mugitu egiten dira e, espazio zabalagoen bila. Horrela, oso sarri aukeratzen dituzte zuaitzen enborrak, alturan egiten dituzte gehienetan kabiak, baina baita ere etxe bizitzak, telatu azpiak, balkoi azpiak, eraikin utxak eta bar. Eta azken urteetan lurzoruan ere aurkitzen ditugu abioiek. Orain ikusiko dugu Marijok eta Ramonek nola kentzen duten bigarren abia bat pertiga erabilita. Bono, errenteria horretan gaude, monja komentu batean, Agustinetako hain zuzen, irigune handi bada, errenteria ezagutzen duzute, eta urte sasoia aurrea dijoan ez, ustaila hasieran gaude eta gure ustetan bigarren abi bat izan liteke aurkituko duguna gaur hemen. Ustera guaz, abertzea aurkitzen dugun. daukagu, Marijo. Bigarren abia da, pentsatzen genuna egia da, beraz. Ikusten dugu zulua nola daukan ertz batean, lehen abiak beti gora zaukan, azpian. Eta seguruenik, e, abi hau, lehen abia akaso horre hongo zen eta garatu egin dute, beste kasotan gertatzen da ere, beste leku batean egin eta bertara etortzea. Oso leku girizia da, eguzkitsua, epela, hoi gustatzen zaie, beraiei. Eta erabaki dugu ba, hori kentzeko metodo asko daude, bino igual pozoina sartuko digula. Izan ere ez dago inungo arriskurik, pozoina sartuta bi edo hiru egunetara hiltzen dira, beraiek utxatuta, eta pertigak ekarri ditugu eta hori egingo dugu, e? pozoina sartuko digula. zidan nasketa indarko dugu. Lehen ondo babestuko naiz. Eskularruak behar ditugu. Maskara behar da vaporentzako filtroa duena. Eta guai, biozida, atabu sortu behar dugu. Kabi hau txikia denez, litro batekin nahikoa izango dugu. Orduan, hau da, amar jartzen duen neurria. Eta... Ura litro bat. Honek litro eta du. gutxi gora bera, horrela. Bai. Horain ja, biozidan astuta dagola, prestatuko dugu, pertiga. Pertiga zuntzezkoa da, asko luzatzen da, eta gutxi pisatzen du. Oso erosoa da. Jarri behar diogu bere tutua, kabiaren distantzia ikusita honekin nahikoa izango dugu. Eh? Entxufe azkarran bitartez, alde bat. Eta matabira ere, entxufe azkarran bitartez. Olaxe. Eh? Bai, lehenbizin jarri behar diogu hau. hola barruko tramoak ez dia hemendik aterako. Eta guain, jungo geha luzatzen, behar dugun aina. Iberra eh, luzatu eta estutu. Luzatu eta estutu. A ber, eh, muturra lagundu jozu tutuari sartzen. Hemen dago muturra. Eh, hola, xe. Oida. Zema metro ditu honek, Marijo? Zortzi bat metro hartzen ditu. beste tramoa, eta hau, azken tramoa. Zenbat eta urruti hau egon gu haue? Eh? Bai, honek ematen du hau aukera, nahiko urrutitek egiteko. Horrun oso metodo seguru haiten da. Ale ere, trajea jantzi behar da. Bale, bai. zen hasten dienean ateratzen eta erortzen, arrisko dugu gure gainean erortzeko. Zakua irekiko dugu, trajea atera eta lotu. traje bereziak dira, oso potoloak, zen hauek ez, hauen estena nahiko luzea da. Orduan, erlezainek erabiltzen duten adibidez, ez du balio. Megi da, eta hau da oso potoloa eta oso zabala. Zeren bakarrik beak da kan potoltasunakin ez da nahikoa, ez denak pasa hiten du. Orduan, zabal-zabala gehatu behar du. Bestela traje honekin oso ondo babestuta gehatzen gea. jantziegea eta ikusten duzute trajeak hiru zati ditu. Hau txapela da, guk ere filtroa jartzen ditugu. Eta pertiga erabili behar dugunez, e, ondo ikuskatu dugu ez kablerik eta ez arriskurik e, egotea. Eta hasiko gea, ba, hor daukagun pozoin hori, biozida hori, hor barruan sartzen. Orokorrean, bi pertika edo agamota erabili ohi ditugu gure herrialdean. Zortzi metro arteko karbonozko pertika motza, edo hogei eta hogeita bi metro neurtzera iritsi daiteken aluminiozko pertika. 2000 eta hogeiko kampainan, ia abien euneko hogeita masaik ziren metodo honekin, eta bigarren abiak suntxitzeko gehien erabili den metodoa izan da. Behin biozida sartuta, abia bertan utzi daiteke, Horrela, kanpoan gelditutako listorrak abian sartzerakoan, biozidarekin kutsatuko dira. Segurtasun neurri zorrotzak bermatu behar dira. Besteak beste, argindar kablerik ez egotea inguruan, biozida dosi egokia sartzea bietan, eta ibai edo urguneetatik urrun egotea. Azkenik, listorren ziztadak ekiditeko, horretarako egokitutako jantziak erabili behar dira, Izan ere, askotan, listorrek aga jarraitzen baitute. Ahaztu gabe filtrodun musukoak agianztea, Erabiliko den produktua, kaltegarria izan daitekeelako arnas aparatuaren zat. Gomendagarria da lana bi pertsonen artean burutzea. Pertika luzeak errazago erabiltzeko, eta adarrek sortu ditzaketan trabak egoki ganditu ahal izateko. Pertikako metodoak mugatu egiten gaitu altuera handietan aurkitzen diren abiak suntsitzeko. Horregatik, metodo berriak ari gara ikertzen, eta horietako bat, paintball deituriko praktikan erabiltzen den eskopetarekin biozida bolatxoak jaurtitzea da. Marijok deitu digu, bigarren kabi bat omen daola hemen merkai hartzunen, errenteriako aldean, altza batean, zuaiz batean, nahiko goian omen dago eta e, post elektrikoen kabelen artean. Horregatik e, erabaki dugu painboleko sistema erabiltzea, pelotak jaurtiki poltsara eta pelota horiek e, egongo dira pozoinez e, beteta eta ja, poltsan sartzen ditugu. Kaixo, Marijo? Kaixo, Ramon? Zer modu, zungi? Non dago kabia ba? Naiko alrebesa, ah? den horre eh, zuaitz hortan, altue dago, ederra da, baino kableak ditugu. Argindarreko kableak, horrindarra, orduan, plataformarekin egiteko oso arriskutsua, hemen ezin da plataforma sartu. Eta ze sistema erabiliko dugu? Nik uste painbolarekin egiteko oso egokia dela. Prestatuko dugu materiala, eh? A ber, eh, eskularrua jantzi behar die, bola horiek biosi dutelako eta hoi pozoin bada. Eta gero, e, tiro itxekoan ere, musukoa jarriko dugu e, bazpare ziklistinak erortzen dira. Mm, hau da markadora, honekin ingo dugu, zaio lehenbizin, kainoia sartu, bere leku ondo jarri, horri jo, guain jarriko diogu, Hau diho eh, aize konprimituarekin. Eta aire konprimitua boteian azue kargatzen dezue? Bai, guk dugu kompresore txiki bat. Ah. Eta horrekin, amar minututan edo, betetzen dugu botila. Ziurtatu behar da beti, segurua jarrita dula. Oso, no? Segurua jarrita du, eta guain ingo dugu, hau kargatu. Mhm. Hemen ditut, biozida bolak, eta kargatu behar die zentzu honetan. Ah, daukate norabide bat. Hoxe, eh, justo, pestaina hortan hor irekia dagona. Bola da zer daude, izoztutak? Bai, hau da, iten da e, eh, lehenbizin nasketa, matabiarekin, pertigarekin erabiltzen danean bezala, berdin-berdin, eta sartzen da, zeak hartu hauetan, hiru bolatxokin. Hiru bolatxo horiek die norabidea erresago emateko zuzenago eta e, urrutiago joten die hauekin ere. Ados. Ta behin hau kargatu deula. Hola, sartzen dugu bere leku. Hola, klakindu, hau ja prest dago tiroiteko. Eta guain, kontuan hartu behar dugu. Beti, bi pertsona jun behar dugu, elistor beltzan kabiak inaktibatzea. Naiz, eta laguntzarik beharrez izan lana egiteko seguri da dengatik. Seguri bai. gertau ezkeo, beste badago. Orduan, beste hori, ehongo da. Insektizidarekin, bazpare. Bazpare. Eta, kapelak ere, eskura. Zeren, eh, beraiek ez dira etortzen gui erasotzea. Ez dakit erasoan hundik datorren baino behin biozida sartu degula kabian. Bai, denak aterako dira. Hori da, eta ateratzen dira herri hilda askok, eta bapatean erori jendie, eta gure gainean erortzeko arriskua dago. Bai. Eta ordun kapela hauek jantziko genituzket. Seguridade gatik ere. Hori da, hori da. Eta ordun ja, dena prez dugu, hasiko geha ordun, bale? Osondo. Bueno, ja dena prestatu dugu, guazen area, eta ingo dugu nik eh, botako dizkio tiro batzuk eta gerozuk. eh? eh insektizida ere eramango dugu, bazpare, guazen. Eh, a ber, nik uste dut, a ber, nola ikusten da kabia, ba, hemen dik ondo ibiliko gehala. Bai, adar gutxi daude, bai. hemen dik. Eldu jazu pixka bat, bai. maskarila jantziko dut, antijoa bat dituzu. joa jantzita, guain, segurua kendu, eta benga. Emaitza onak eman dituen metodo berria da. Naiz eta esperimentazio fasean egon, abiak suntsitzeko beste metodo batzuk ordezka ditzake. Adibidez, eizarako eskopetarekin edo agekin egin ohi direnak. Gainera, modu berri honekin, aurreko metodoek sortu ditzaketen oztopoak ekiditen dira. Adibidez, argindarraren lineak abien irizgarritasuna oztopatzea. Abi handietan, gutxienez, hogei pilota sartu behar izaten dira eraginkortasuna bermatzeko. Bueno, guen Ramon, zure txanda. Oso ondo. A ber, karri hau, hau. Karriko dut hau. Jantzi. Bintio joak. Tori hau. Tu, enduta dago. Bai. zenbait egoeretan ordea, ezin dira erabili ezpertikak, ez eta bestelako neurriak abiak desaktibatzeko. Batipat iriguneetan eta erreka eta ibai hartzetan. Kasu horietan, suhiltzaien parte hartzea izango litzateke gomendagarriena. Bilbo zuhiltzeien etxean gaude, izan ere errenteria horretan abi bat aurkitu dugu, nunguk guk ezin dugun kendu, ez ditugulako baliabiderik, orduan laguntza esketorri gea, eta ea, zer esaten diguten ba. daukazu, Ibon? Daukago listo horkari bat. Ba, gaur ere, tokatzen bai. da. Kaso, bai, bai. Egunon! Kaso, Gari! Kaso, Egunon! Kaso, Ongi, bai! Baita, baita! Zer da kaso gaur guretzako? Bueno, ba, gaur errenteriako udal nator, eta daukagu kabi bat, handi bat, bigarren kabi bat, e, justo dago erreka baten gainean, ezin dugu pozaina sartu eta altura handi xamarra. Gu ez gara iristen. Zer dago, zuaiz baten? Zuaiz batean dago, platan ondo batean, mhm badakizu normalian balintza bat, ez, batzu bete behar ditu lagu bai, juteko eta betetzen irakurri nituen eta adibidez... E, eh, etxe bizitzak inguruan daude. Etxe bizitza pila bat daude, umen, bai. solas, lekuak... Esaten vale. digu altueran dagola, eh, baina... Bai, oita iru metro izango dira, gu bentsat ez ditugu eh, bai. baliabiderik. Bai. Eta gero, ba hori, bai, jende asko ibiltzen leku bada eta uste dut azkarre e, kendu behar ditugu da. Erretiratu behar da bia, edo utzi esakegu, bak ezu daukagula aukera baita ere bertan usteko, marka batzu bai, baita, dugu puzaina erreka dago, eta erreka hortan puzaina erortzen bada, ba, arriskua sortuko dugu. Eh, kamioia sartzeko leku badago? Bai, eh, neurtu dugu eta lau metro badaude, bai. E, hormigo natuta dago, zabaleran, bai, eta ez dago arriskurik. eta e, ordeka da, edo aldapatxuga? Ordeka, ordeka da, eta... orduan... egon duzea zu? Ni ez, Udaltzainak abizatuta daude eta lekua ja itxita dago, bazuek iritsi eta kendu izateko. alik eta azkarren. Eh? Bai. Eh, zuentzako ere hobe, beste abizu bai. mabaldin badakazue eta bai. badakigu nola dute zaten. Bale, orduan egin berko litzake, gora joan, eh, abia, bueno, pozoindu bildu, Hori da. Eta eraman egingo dugu. Hori oso nahi. Vale, perfecto. Vale. Vale. Estatu bitugu igual gauzak ba, igual, estatu bitugu. Lehen bai denez. Bai, ba. Zuko hartuko duzu kotxe egon? Bai, nik eramango. urtean zehar asko kentzen dituzue o nola di joa? Bai, bai, bueno, e, orain bola hontan bai, ze kontua da hasieran ba, osto artean da ez diala ikusten. Orduan abisuak ere urriak izaten ditu. Baina oain udazkenean da ostoak eta eruditzen dienean bai jendeak ikusiten dizkiek eta ja atentzioa deitzen dik eta abisu da jente zeuskeo. Zuek hartzen dezuten ere hemen dik irunetik pasaiak bitartean da, ez Hori da, eh, doni pasai... Pasai doni hondarribi eh, irun, oi hartzun, eta horere eta. Eta aurten adibidez, eh, abi gehienak non kendu dituzuen? Nik uste ondarri bi aldian izan diela gehientsunak. Bueno, baita ere hori da udalak edo udaltzainek edo ba igual abisu, bueno, behaiek eh, antolaketa ez daukate agian horeretan bezala eta ez ditute ez dituzte hain arreskentzen eta bueno, ezagik medio gutxiago dauzkatelako orduan abisu gehiago dauzkagu. Eta lanak eh, gehienak gau ez iten bai, duzute? Bai, bai, bai, bai. Segun eh? Ez, hombre, e, egoki jena da gau ez. Gau ez edo, bueno, iluntzean egitea. Eta eh, listor guztiak, ja, abira etortzen dira, ba, lotara, ba, otzagatik, eta ja, denak biltzen dian, eta efekto gehiena orduan txegiten du. Hala, bueno, ziurtatzen dugu, batetik, ba, aktibitate ez hori e, gure arriskurako, ba, bueno, ba, pixka bat e, guretzako seguruago dela, eta horrez aparte zenbat eta gehiago egon barruan, ba, ziurtatzen dugu, denak akabatzen ditugula. Bai. Egia da, jendia saldatu ingo da ez, beldurte ingo da ez, ikusita. Bai, bai. Bai, bai. Normalean eh, oso hurbil abitik hurbil ba aldin bagabiltza, ba bai daola arrisku hori, ez? Erasoen da. U ez pagaude hain hurbil eta bueno, ikusten badego listorren bat ez da oso normala erasotzea. Ta zurekin harremanetan jartzeko ba hori bizilunak zitute zuen Ez guk batzu deitzen dute, baina guk eh, bideratu behar ditugu udaletxetara. Orduan, e, ba, badu horeretako batek edo oiertzungo batek, esaten dugu ba karri harremanetan udaletxearekin edo udaltzaingoarekin, zure herriko udaltzaingoarekin eta eta berak eh, esango dizu nola egin behar den. protokoloa da lehenengo udaletxeak e, hartzen du abisua, joaten da begiratzera, begiratzen du bere bitartekoekin kendu dezaken edo pozoindu dezaken, eta ja, ezin badu, ba, horritxo bat betetzen du, non baldintza batzuk eh, agertzen dian, eta baldintzak, baldintza horiek betetzen dienean, ja, abisatzen digute guri. Ikusi duk? Bai. Horrean bai. dago? Ingo ia neurtu, ia ondo iristen gean. Bai. Eh? Eta... Eta bertze distantzita don. Justo, justo, ibile gau, eh? Bai, neiko larri. Justo, justo. Bo, bidea neiko garbia dago, ez? Otozkelarekin iristeko. Bai. Igual aldarren bat, igual hor bukaeran kendu barko da. Hor berko da, darra bat. Baina, bestela nahiko Neko garbia dago. Eta ikusten da aktibidea da badagola, ikusten duzu, sartu tatera idira, Bai, eh, orain ikan mugimendu bada. Bai. Lo único a honekin izten garen, baina... Zer ma metro dira, bai, Ibon, txura bera. Justo. Ba, hogeita lau metro. Hogeita lau. Eh, neko, justu, eh, bai. Ba, eskailera hau hogeita laukoa adek. <laughs> ba, metroko margena bat zeuko hau, baina, bueno, aurreko adar hori kendu. Aurreko eta... darraken eta gu ingo dezue. Bai, bai. E, eh, Berta daño jongo gaituk, pozoinduko jau, eta biozideakin, eta gero, bueno, daukan zulotxoa ere tapatu, bai. ez irteteko, eta gero adarrak moztu eta erretiratu ingo jau. Bai. Hemen erreka daukagu, bai. orduan? Bai, hori da arritzkoa, ba, bueno. Alik eta gutxen arabili. Hori da, bai, bai. Horaztokia, bai. bide gorria. Bai. Bale, ba, martxan jarriko geha. Oso ondo. Ha? suhiltzaileei berez, ez dagokia iriguneetan amabost metro baino gutxiakoko altueran dauden abiak desaktibatzea. Lau dira gertatu beharreko egoerak, larrialdi gisa katalogatu eta suhiltzaileek prozesuan parte hartu alizateko. izateko. Lehenengo egoera. Abiak lurretik desaktibatu ezin direnean, ez esku eskailerarekin, ez eta udaleko zerbitzu, brigada edo bestelako eragileen eskura dauden makinekin. Adibidez, garabiak eta plataformak. Bigarren egoera. Eztenean gomendagarria beste metodo batzuk erabiltzea, tiroak eta trampak besteak beste, bai ingurunean eta baita inguruko instalazioetan ere sortu ditzaketan kalteengatik. Hirugarren egoera premia handiz desaktibatu behar denean. Kokalekuagatik, bertako jardueragatik, osasunari eragin dakiokeen kalteagatik, edo dagoeneko herritarrek jasandako ondorioengatik. Laugarren egoera. Babes neurri bereziak hartu behar direnean, abiaren edo inguruaren ezaugarri bereziengatik. Hala nola, tentsio elektrikoa, eroan bideak eta erregaien biltegiak bada ordea salbu espenik. Izan ere, larrialdi gisa katalogatu beharri gabe, suhiltzaileek irisgarritasun ona duen lekuan ere parte hartu dezakete. Horrela, erabili beharreko eskaiera kamioia jarri eta beste esku hartze batera joan behar izan ezkero, bost minututan erabilitako baliabide guztiak jasotzeko aukera ematen die. Aurreko bideoan ikusi dugun bezala, suhiltzaileek duten abia horrelako abia bada. Bigarren abia edo behin betiko abia. Udara hasieran abien tamaina baloi baten antzekoa da, eta denborarekin, listor kopurua onditu ala, abi hori ere onditzen joaten da. Hemen ikusten duzuen abi handi bat, eden tamaina hartu arte. Iruro gehi laro inguru eduki ditzakete eta barruan milaka listor eta milaka larba egon daitezke. Larbak, hemengo gelatxo hauetan egoten dira, erreginak hor ipintzen ditu arrautzak, eta horietatik larbak ateratzen dira, eta hemengo piso desberein hauetan daude e, larbak mailakatuta. E, listorrelduak hor tartean ibiltzen dira, eta hori guztia zelulsazko kapa honekin estalita dago. Sarrera inguru honetan izango zuen saietz batera begiratuz. Irail aurrian, esan dugu sortzen direla urrengo urteko erreginak eta fundatzaileak izango direnak, eta orduan ere sortzen dira listor harrak, estalketan parte hartzeko. Listor erregin berri horien estalketak gertatu ondoren, eta hauek negua pasatzeko neko erreserba bildu ondoren, zikloa bukatzen joaten da. Udazkenean zuaitzen ustuak eroria da, agerian geratzen dira Asiako listorrak egindako abiak. Horregatik, garaia hau da egokiena hauek deusesteko. Euria eta hotzarekin batera, abi hauetan bizi diren listorren kopurua gutxitu egingo da. Eta erregina zaharra hil da. Hau gertatu eta aste batzuetara, listor langileak ere desagertu egingo dira abia gutxik usten dutelarik. Aurretik, bertan sortutako listor erregina gazteak, negua pasatzeko gordeleku bila hasiko dira. Honela, datorren urtean, abia primarioak sortuko dituzten erregina fundatzaileak izango dira. Gordeleku gustokoenak lurtzorua, telatuak eta aurki ditzaketen egurpilak izango dira. Bertan negua babesean pasa eta zikloari amaiera emango diote.